Uhali gani mpenzi mtazamaji wa TVTV, karibu sana katika kipindi kundacho cha usiku wa Ramadhani. kuendesha kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Forda Juma sambamba na mpiga picha wangu Muhammad Guo, na leo katika kipindi hiki cha usiku wa Ramadhani nipo katika maeneo ya Hamamni katika duka amazing kabisa la Hodi Hodi. Tutaweza kuona mambo mengi kupitia duka hili na kuweza kuzungumza na wafanyabiashara ndani ya, ndani ya duka hili pamoja na wanunuzi, na kusihi tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali, nipo katika duka la Hudihudi maeneo ya Hamamni. Tutaweza kuzungumza na wafanyabiashara wa maeneo haya pamoja na duka hili pamoja na wanunuzi wa duka hili. Hapa nipo na kijana, tutaweza kuzungumza naye. Habari yako kijana? Nzuri, habari ya kwako? Safi. Kwa faida ya watazamaji, unaweza kutuambia wewe ni nani na unafanya biashara gani katika maeneo haya? Mimi jina langu naitwa Nasr Muhammad Kasim ni mfanyakazi wa ile eneo la hili duka. Kwa upande wako hali ya biashara unaionaje? Ah, kiukweli hali ya biashara Mwenyezi Mungu anasaidia, sometime unakuwa nzuri, sometime sio nzuri, kutokana na kipindi hichi ndo biashara inakuwa nzuri sana. Tumeweza kusikia tetesi yani nje huko kwamba Ramadhani ikifika wauza maduka wanapandisha bei. Kama wewe muuza duka, hali hii unaielezaje kwa jamii? Oh, kuhusu kupanda kwa bidhaa ni kweli vipo, lakini kiukweli inategemea na hali ya uchumi inavyokwenda, ndio bidhaa huwa zinapanda. Kwa hiyo uchumi umepanda kwa kiasi gani kwa sasa hivi? Mheshimiwa Rais wetu Hussein Mwinyi alizungumza na wafanya biashara wote sidi ya kuwa atakayepunguza biashara, atakayezidisha biashara yake atachukuliwa hatua ngumu sana. Ndio maana biashara sasa hivi zimeshuka sana, tofauti na Ramadhani zilizopita. Kwa hiyo ni unawaambia nini vijana au unawaambia nini wanunuzi wa duka hili? Naambia wanunuzi waje wasofie kuja kuhusu bei. Bei rais wetu ameturahisishia kuongea na wafanya biashara kupunguza asilimia nyingi ya bidhaa wanayonunua. Tunawakaribisha katika mwezi huu na miezi mingine wakaribie katika duka letu la Hudihudi na maduka mengineyo. Katika duka hili la Hudihudi nimeona tu mambo ya t-shirt za kiume, ila kwa upande wa wanawake vipi, mambo hayo yapo? Yeah, tumewekia bidhaa zote. Kuna bidhaa ya kike, ya kiume na mtoto, kwa sababu hajamwacha mtu. Ipo bidhaa hapa ulipoona ni sehemu ya, ya kiume na ipo sehemu ya kike na kuna sehemu ya watoto, hatukumwacha mtu. Sawa, na nikupe nafasi ya kuwatolea salamu watu watatu. Damian, Tulea salamu. Mtu wa kwanza bosi wangu kwa kazi nzuri sana ambayo umeiona na mpaka leo, nashukuru kwa niko hapa kwenye kazi yake, bado nadumu nayo. Nafasi yangu ya pili nampa sista yangu ambayo yuko Porekwe, namkaribisha katika duka hili na kuja kununua bidhaa na safari. Salamu yangu kwa tatu na posters wangu ambaye hayuko hapa na natamani kufika hapa lakini hayuko. Natamani, namwomba wahudhurie katika duka letu. Bei ni rahisi sana na tunawakaribisha wote. Wabillahi, kuna kuna yani kiujumla yani una, kuna mtu unapenda kuna futari lazima utakuwa unapenda. Ni futari gani ambayo unaipendelea na unajua hii nikipata yani leo nimefutari? Kwa mimi futari naopenda sana ni mkate kwa mchuzi. Napenda sana mkate kwa mchuzi, yaani chapati na mchuzi. kitu Yaani unapenda sana. Kwani unapenda futari hiyo? Kwa sababu futari ndio ilionikuza kwanza hasa kwa sababu mamangu alikuwa anafanya biashara ndogo ndogo, na biashara ambayo chapati kama nilivyokuelezea alikuwa ndio biashara ambayo imenikuza mimi pia kipato cha nyumbani, ambayo imenilea tangu nikiwa mdogo. Ndio maana napenda sana, na kwa sababu pia nishazoea na mwenyewe nishajizoesha sana kwa kununua hivyo, yani napenda sana kufanya hivyo, maana ile chakula ulivyokutajia ulivyoniambia pale basi sijakwaza, kwa sababu hicho chakula nakipenda kutoka moyoni mwangu. Asante. Ni wito wako kwa serikali, unaambia nini serikali? Tunaomba serikali kama walivyosema hapo awali, kama kuhusu wafanyabiashara tusikandamizwe, hasa kuhusu kodi, sababu kodi kinapopanda, na maana wafanyabiashara huwa wanazidisha bei za bidhaa kutokana na kodi. Tunaomba serikali au tunatoa wito kwa serikali kuwa wapunguzie biashara kodi, kwa maana wao ndo watatusaidia sisi kuendeza biashara uzuri. Asante sana na nikutakia kila la heri katika majukumu yako ya kazi. Okay, asante. Asante sana, asante. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia kijana katika duka hili, yani pambe kabisa, kwa jina jingine amazing Kijana hapa aliweza kuongea mambo mengi kuhusiana na duka hili la hudihudi. Bado tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu cha usiku wa Ramadhani. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali, nipo katika duka la hudihudi. Hapa nipo na babangu, tutaweza kuzungumza naye. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida ya watazamaji, unaweza ukajitambulisha wewe ni nani? Mimi naitwa Khalid Saidi. Ni mfanya biashara hapa kama kama nani? Yani una, una mamlaka gani katika duka hili, yani wazifa? Ah, mimi ni mteja tu kama wateja wengine, nikuja kufanya shopping Haya, kwa upande wako hali ya biashara ndani ya duka hili unaionaje? Ah, pako bizi, pako bizi, pako bizi, sababu inaonekana kama vile kuna mzigo mpya umekuja hapa sasa. Kwa hiyo watu wako bizi, huyu anachagua hiki, anachagua kile, kila mtu upande wa bei unaionaje? Ah, kwa kweli bei zinavutia yani nadhani pia ndo kinazosababisha kinazo watu wakawa hapa, kwa sababu bei zinaonekana ni tofauti kuliko sehemu nyingine. Unaambia nini wanunuzi ambao wanakuja tu wanakuuliza bei na kuotoka, kama we ni mnunuzi wa ndani ya duka hili? Ah, mtu anapokuja akaangalia na kuuliza bei, yani ndo mwanzo wa biashara eh, kwa sababu saa ingine mtu anapita nje hajui hapa kuna nini. Saa ingine mara nyingi kwenye maduka kama hivi watu wanaogopa kuingia. Sasa wakiona hivyo na nini, anajua labda vitu vitakuwa ghali. Kwa hiyo mtu kama hivyo akija anauliza, then ndio mnunuzi wa baadaye hmm. Haya, unaweza ukaniambia ni futari gani ambayo unaoipenda ambayo kila unajua leo nimekula futari? Futari ah, nyepesi nyepesi tu ambazo sio zile nzito, kwa sababu mara nyingi kushafutari utakuwa tu mwenye tarawehe kwa hivyo kila futari nyingi <laughs> kwa hivyo zile wanapenda kutumia zile futari nyepesi nyepesi kama nini uweze ukaniambia japo moja? Unajua katika moja lazima utakuwa unaipenda sana, kama hivi kaimati kidogo, asitende <laughs> vitu kama hivyo. Asante, na mimi nazipenda pia. Nikupe nafasi ya kuwatolea salamu watu watatu. Ah, tunawasalimia Waislamu wote, Allah wajalie wapate mfungo mwema, wakubaliwe matendo yao yani. Asante na nikutakia kila la heri na manunuzi mema ndani ya duka hili. Nashukuru, asante. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia baba yangu hapa, aliweza kuzungumzia mambo mengi kuhusiana na duka hili la Hudihudi. Bado tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu. Duka hili lipo Hamamni mkabala na skuli ya Hamamni. Ukitaka kupendeza, njoo duka la Hudihudi, kwani duka la Hudihudi ni suluhisho ya mavazi yako. Ulikuwa nami mtangazaji wako Farida Juma sambamba na mpiga picha wangu Muhammad Guo. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na nikutakie Ramadhan Karim.